Sağdayım basket Örmenim dön yola dön geri Aa, Rahatım sallanır yorum uzandım Bu yüzden hiç takamam kimseyi Gerçekler ve hayaller arasındayım hmm. Bir paradoksayım kimse inanmadı Flex'e hazır durumdayım ah. Mümkünat veya teminat olamadı ama Asker olmak isterken ben yapıyorum rapi Yine de ateşlerim sözleri bir komando gibi ah. Edebiyat bırak zaman yok felsefe yazılır Tarih yok Yok